Yaani kugeuka nyuma nilikuta mtu mrefu huyo mtu amevaa nguo nyeupe, yaani kuanzia chini mpaka juu mm. Yaani huko juu sijamaliza, yaani ile kitendo cha kuangalia, yaani nimeangalia kama mstimu hivi ninavyoangalia mm. Yaani mwisho tu pale nivurudisha chini mm. Mwili wote ukaloa jasho, yaani mwili mzima unatoka jasho yani mm natetemeka, ah. ninaendesha pikipiki nakimbia, ni nilikimbia pikipiki eh. haina breki mm. taa iwaki, eh. lakini nilikimbia, niliriski maisha yangu. Ghafla mbele yetu eh, tuliona watu yani ah, karibu mia tatu, kundi la watu wapo matumboazi, ana elizi na ning'inia ah. ana mkaniki, watoto wadogo yani mwenye, mwenye kama miaka mitano minne bonge la mzigo, yani mzigo mkubwa. Unajua mzigo mkubwa, mzigo kaka kichwani, yani kiasi ya kwamba ule mzigo umpo kichwani, lakini mimi nikisema huu mzigo unipewe, mm. siwezi kuubeba mm. Lakini unakuta mtu kabeba ule mzigo anatembea na, afu tumewakutana na watu wengi. Kwa hiyo katika kukutana nao ghafla, tukapigwa na bumbuazi ile mshangao mm. huku tukiwa tunaulizana mimi na yeye mwenzangu, maana wanaume ni wawili ambao tupo kwenye pikipiki mm. walobakia ni wanawake Nikawa namuuliza ndugu yangu, wewe ndugu yangu, wale watu vipi, unawaelewa wale? Ghafla tukakuta wale watu wamehama ule, walikuwa katikati wakawa wamekaa upande mmoja unawaona wakitembea kwenda huo upande au inakuwaje? Yani ile ghafla tunashangaa ni watu wapo upande huu mm. Alafu watufanya hivi mikono, wengine wameshika mapanga, wengine wameshika yani, yani nikikwadisia. Yaani walikuwa wameshika mapanga na vitu gani? Huyo mmoja huyo wa mbele, yani nahisi kama ndo alikuwa kiongozi wao mm alikuwa yuko tumbo wazi, alafu kavaa kaniki nyekundu, tumelala tumelala. Lakini cha ajabu sasa, saa kumi na moja mama yetu huwa anapenda kuamka mm. alfajiri. Cha ajabu siku hiyo tunashangaa mama anagonga mm. kwenye chumba chetu mm. afu tunakuja kushtuka sisi tuko nje barazani mm. afu milango imefungwa vile vile mm.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 Brother, kwa watazamaji wetu waambie jina lako. Ah, wengi sana wanapenda sana kuleta majani au solo. Jina halisi? Abdalla. Abdalla nani? Abdalla Simon Manda. Abdalla Simon Manda. Hmm. Tuweze kujua ulizaliwa wapi na ilikuwa mwaka gani? Ah, mimi nimezaliwa Temeke. Mm. Nimekulia Tanga. Mm. Eh, nimezaliwa mwaka 1992. Kwa maana hiyo kwa uhalisia wewe ni mtu wa Tanga yani. Eh. Nusu huku Makonde ku na yani na jinsia kama tatu hivi. Eh. eh. Kwa una wazazi watatu au? Yani, usishangae kwambia hivyo kwa sababu mimi mwana familia. Mm. Nikikwambia hivyo namaanisha kwamba huku ujombani ndugu zangu pia washabadi wamebadili dini, wengine wa makabila yao ni nikuelewesha vipi sijui yani. Sawa. Upande wa mama labda nikwambie. Mm. Upande wa mama mm. ni mtu wa Tanga. Mm. Upande wa baba mm. ni huko da mm. pwani huko pwani Mzaramo. Sawa, tuweze kuijua historia ya Abdalla Simon kwa ufupi kabisa, kwanza kuelekea katika hiyo mikasa mikubwa ambayo tumewaambia watazamaji wetu. Mimi nina historia kubwa sana ambayo nataka kuwasimulia watu hapa mm. lakini historia mtu mwingine anaweza nikamsimulia, anaweza kaona huyu jamaa muongo lakini mimi mwenyewe imenitokea katika maisha yangu mm. ni story yani kabisa mm. na yupo rafiki yangu ambaye nilikuwa naye mm. na wapo watu mashahidi ambao nilikuwa nao mm. ilichotokea hicho kitu ni historia kubwa sana ambayo imetokea katika mm. maisha yetu tu, tuanzie kwenye, kwenye ile ambayo ilitokea kipindi unakuwa mdogo, tuelekee mpaka leo ulipofikia. Ilikuwaje hiyo stori kubwa ambayo imekutokea kwenye maisha? Stori kubwa katika maisha mm. maana unajua tena vijijini kwetu mm. E, katika kukuakua nini, kuna yale mambo ya kwenda kupenda sana kwenda kwenye muziki mm. E, safari safari za mbali, lakini vijijini tuwatumia pikipiki mm. Sasa siku moja mm. katika maisha yangu huwa tunapenda sana kutoka na, na marafiki zangu tunaenda safari ya labda kijiji cha tano hivi mm. au cha sita, ni mbali kidogo hatua na eneo la nyumbani mm. mnaenda kwenye sherehe labda kwenye harusi hiyo hiyo ambayo nyie mlienda ndo ukakutana na matukio, ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni sherehe au ilikuwa kitu gani? Hiyo ilikuwa ni sherehe, lakini ipo kwenye ukumbi mm. ni kuwa sherehe ya watu walikuwa wame, ni timu ya mpira, ilikuwa ni ligi mm. waka, wa, ilikuwa ligi ya ng'ombe, kwa hiyo wale washinda wale wakachukua ng'ombe ndo wakaweka sherehe hiyo mm. lakini waliweka ukumbini mm. Sasa sisi tulivyofika ilikuwa mida kama saa tano, nienda mimi mm. na rafiki yangu anaitwa Musa mm. mwanamtoto mm. au wanawake wawili, wanawake sitopenda kuwataja majina yao mm. e, eh, tuwaike kidogo banka mm. tukaenda hiyo safari ambao tumetoka kijiji cha tano mm. yani huko cha mwanzoni mpaka kufika kwa cha tano. Kijiji, kijiji chenu kilikuwa kinaitwaje? Bombani. Mhm. Mm Hicho cha tano kilikuwa kinaitwaje? Godown. Mm, Tanga huko. Eh. Wilaya inaitwaje? Mweza. Mhm. Mm Sasa tulipofika huko Godown huko. Mhm. Tumefika kama mida ya saa tano hivi mm. wa wenzangu wakaingia kwenye ukumbi ule kwa ajili ya kusherehekea mziki, lakini mimi siku hiyo moyo wangu haukupenda ni kuingia kwenye kwenye ule ukumbi, nikawa nimekaa tu nje kwenye pikipiki. Katika matukio matukio yametokea tokea pale, mwisho wa siku ikatokea ugomvi kwanza kwenye ule ukumbi mm. kulitokea watu wamepigana sana visu mm. kwa watu wengi wakawa wameondoka ondoka katika ule ukumbi, tukabaki sisi watu ambao wa mbali mm. eh, sasa katika safari ambayo tulienda kule tulikuwa zimeenda kama pikipiki tatu hivi. Mm. Wale wenzetu walitangulia wakatuacha sisi tumeba tumebaki. Baada ya ugomvi kutokea wale watu wakaondoka ondoka, zetu walitangulia. Mm. Kwa hiyo tukabaki watu wanne mm. ambao tumepanda pikipiki moja katika kukaa ikafika mida kama saa kumi hivi tukasia tondoke tondokeni saa kumi usiku usiku mm. ndo tunarudi sasa nyumbani maana isha kwa kawaida yetu tunaenda kwenye miziki mm. tunarudi yani kwenye sherehe tunaenda muda wote mm. sasa wakati tunatoka kabla tujaondoka katika mm. lile eneo mm. kwanza wakati tunakuja mwenzangu ndo alikuwa anaendesha pikipiki mm sasa wakati wa kurudi akanigomea mimi, bwana, mimi sitaki kuendesha pikipiki kabisa. Mm. Naomba uendeshe na mimi nikawa nagoma namwambia aendeshe yeye. Kwa nini? Ah, ah yani moyo wangu ulikuwa unataka tu kuendesha pikipiki siku ile. Mm. Na sijajua kama angeendesha mwenzangu. Mm. Ingekuwaje? Mhm. Mm Katika kulazimishana lazimishana kama nusu saa tumetumia pale. Mm. Aka akalazimisha sana mimi kabidi nikubali kufanyaje kuendesha pikipiki nikawapakia wale watatu wanawake wawili pamoja na yule mwenzangu Musa mm. tukawa tunaondoka katika kutembea tunatoka katika kijiji kule tulikotoka godown kule, tunarudi sasa nyumbani. Kuna kijiji kimoja kinaitwa Mashewa mm. ambacho ukitoka hapo godown ndio unakikuta hicho Mashewa mm. hiyo Mashewa kuna sehemu moja inaitwa kwa Shakaza. Hiyo sehemu yani imekaa levo, yani barabara imenyoka, yani kiasi ya kwamba mtu tufanye labda wa Mwenge mm. unaweza kumuona mtu wa mawasiliano kule Ubungo, yani kwa jinsi kulivyonyoka afu ilikuwa ni usiku saa kumi unawaka mbalamwezi kali sana mm. yani ah, kiasi ya kwamba hata kama mwendesha pikipiki ukizima taa mm. waweza ukaona unatembea na ukaenda e, unakwenda safari yako mm -hmm. katika kutembea tembea hiyo eneo kwa shakaza tunafika sasa tunapiga stori tunaenda taratibu tunarudi nyumbani mm. lakini ghafla mbele yetu tuliona watu yani karibu mia tatu kundi la watu ambao huyu kavaa pensi wapo matumbo wazi ana elizi na ning'inia anamkaniki watoto wadogo, yani mwenye, mwenye rika kama miaka mitano minne bonge la mzigo, yani mzigo mkubwa. Unajua mzigo mkubwa, mzigo kaka kichwani, yani kiasi ya kwamba ule mzigo upo kichwani, lakini mimi nikisema huu mzigo unipewe, mm. siwezi kuubeba mm. Lakini unakuta mtu kabeba ule mzigo, anatembea na afu tumewakutana na watu wengi. Kwa hiyo katika kukutana nao ghafla, tukapigwa na bumbuazi ile mshangao mm. huku tukiwa tunaulizana mimi na yeye mwenzangu, maana wanaume ni wawili ambao tupo kwenye pikipiki mm. walobakia ni wanawake. Nikawa namuuliza ndugu yangu, wewe ndugu yangu, wale watu vipi, unawaelewa wale? Jamaa akaniambia mimi bwana, wale watu siwajui. Mm. Kipindi tunapiga story tunashauriana mimi na yule mwenzangu, pikipiki huko si nimeshika klachi eh, inatembea taratibu, maana eneo limeshuka kidogo mm. kwa hiyo inatembea taratibu, tunasogea ile eneo, maana tumewasogelea, ghafla tukakuta wale watu wamehama ule walikuwa katikati wakawa wamekaa upande mmoja. Unawaona wakitembea kwenda huo upande au inakuwaje? yani ile ghafla tunashangaa ni watu wapo upande huu. Mm. Alafu watufanya hivi mikono, wengine wameshika mapanga, wengine wameshika yani yani nikikwadisia Walikuwa wameshika mapanga na vitu gani? Huyo mmoja huyo wa mbele, yani nahisi kama ndo alikuwa kiongozi wao. Mm. Alikuwa yuko tumbo wazi, alafu kavaa kaniki nyekundu. Mm. Alafu kashika ndoo na panga, ana bunge ya elizi, yani hiyo elizi naweza ikasema inafika hata magotini hapa nikisimama hivi mm. ifike magotini na ning'inia mm. ana mialama alama au yani mieusi mieusi sijui kajipaka masizi sijui minini yani sielewi kashika panga afu anatufanyia kama tusimame vile yani mm. sasa katika tukio lile tukawa tumepiga mbwavi wote tunashangaa mwenzangu akawa ananiambia hivi yani ushauri alionipa mwenzangu oh, tusimame tusikilize wanatakaje nikamwambia mimi siwezi kusimama, maana nilivyokuwa nasogelea ule mwili wote, yani mwili wajua, unapata mtu unasisimka mwili yani mpaka yani unaogopa yani mm. Sasa tunawapita wale watu, tunakaribia mwisho, tukakutana na mtoto mdogo wa mwisho, yani huyo ndo mimi alinichanganya kiukweli, yani nikimwangalia hivi mm. naona sio kweli, huyu ni mtoto au ni mtoto mdogo, lakini huo mzigo aliobeba kichwani eh. mm yani mtoto mdogo, yani kiasi cha kwamba naweza akasema na miaka mitano hivi mm. au sita, lakini huo mzigo aliobeba mm. ni mwenyewe yani, na yani nazidi kuogopa, anasema jamani, huyu ni mtoto kutoka hapo ilo eneo ambalo tulioliacha ambapo tumekutana nayo matatizo mm. kuja kufika nyumbani ni mbali sana. Alafu kuna ile miti ambayo inaitwa mitiki imepandwa, mitiki ya kupanda sinifahamu hiyo. Mm. E, miti ya, ya serikali ile imepandwa. Kwa hiyo ni msitu mkubwa afu ndo barabara imepita. Kuna tisha kuna tisha, ndio kuna tisha sehemu mm. moja hii inaitwa Kibaoni hapo. Yaani ukivuka hapo kidogo ndo unaweza ukasema alhamdulillah kwamba nafika barabarani. Yaani mm. sehemu ya kuonana na raia kidogo hata pikipiki kiharibika naweza nikakokota nikapeleka hapo mbele. Kwa pale palikuwa porini, ni eneo ile nyambo mnakuta wale watu. Yaani wasema watu ulikuta watu ni sehemu ambayo wanaishi watu Kuna kitu kwa Shakaza, yani hapo ni sehemu yani ni kijiji ambacho watu wanaishi mm. Yaani ni sehemu nzuri tu fresh, yani ukishamaliza kukutana na watu tulivyomaliza mm. tuvumaza kukutana nao mbele, kwa maana hiyo mliwapita no. Sasa eh, tulivyowapita sasa mm. mbele sasa ndo kuna hiyo hiyo njia porini, yani kwamba mm. unatembea unaenda pole. kuna sehemu inaitwa Misima hapo, ukifika hapo Misima ndo unaanza hilo poli mm. Kwa hiyo sehemu yote yani kwa watu tunajitisha ni kwamba tunahisi kama vile wale watu wanatufuatilia mm. Na hiyo sehemu ni mbaya, inatisha kweli. Watu wanakutana na mwanamke kuna jini mwanamke wenyewe watu wanavyosema, anaweza yaani kukuta mwanamke ndiye anatembea usiku peke yake ukasema huyu dada labda ana kijiji cha pili hapo, nimsaidie na pikipiki. Ukimpakia, ukifika mbele, ushangaa mtu hayupo kwenye kiti. Yaani hapo kuna maajabu maajabu. Kwa hiyo tulipopita ile eneo tukafika nyumbani salama tukalala. Lakini asubuhi yule mwenzangu Musa mm. aliumwa sana, sio Musa hadi wale wanawake wawili mm. wote waliumwa sana, ila namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi mpaka leo hii naongea mm. sijakukutana na kuumwa toka nikutane na tukio, na sio tukio hilo tu mm. matukio mengi ambayo nimekutana nayo huku, mengine nikusimulia. mm. nahisi mtazamaji aweza Em, tu, kabla kabla hatujaenda kwenye lingine ambalo ni kubwa, hebu tugusie hilo lingine, afu mimi narudi kukuuliza maswali. Lingine kubwa ambalo umekutana nalo ni tukio gani? Lingine tukio kubwa, nishawahi kukutana na mtu mmoja huyo hmm mrefu yani kupita yani, yani unaweza ukamwona kuanzia chini mm. lakini mwisho wake usijui wapi. Sasa ilikuwaje? Tunarudi huko, tunarudi hapa kwa watu ambao walikuwa wengi. Wakati kwanza kabisa umesema mmeenda wanne, mm. wanaume wawili wanawake wawili wanawake umesema usiwataje mm. ni sawa lakini wale wanawake walikuwa ni kina nani kwenu, nyie wanaume wawili ambao mlioenda kule Ah, unajua sisi ni vijana ujana mm. upo na ukweli kwamba niseme wale alikuwa ule mmoja alikuwa ni girlfriend wake rafiki yangu na ule mmoja nilikuwa ni mtu wangu mimi mm. ilikuwa tulikuwa tumejichagua wenyewe hivi ilikuwa ni mwaka gani hiyo ilikuwa kama 2019 hivi kama au 2019 ila tarehe hivi nimesausahau hivi lakini mm. 2019 wakati mnavyowakaribia wale watu mkiwaona ni wengi kabisa wale pale mm. unavyoendelea kuwakaribia mpaka una, unaona ghafla wamehamia upande mwingine wakati mlipowafikia pale karibu walikuwa hawaongei chochote hakuna hata mmoja aliyekuwa anaongea zaidi ya kufanya hivi kama vile wanavyosimamisha yani mm. mtu ambaye kama vile anasimamisha gari mm na unajua kabisa kwa sehemu ambayo kikutokea ni kitu cha ghafla mm. ukapigwa na bumbuaji, unaweza ukafanywa kitu afu mwenyewe usijelee mm. Kwa hiyo pale sisi mwili kwanza ulikuwa unasisimka, yani nashindwa ni yaani mfanye vipi, yani mwili unakusisimka, ni yaani unashangaa Haya, walivyokuwa wanawasimamisha hawaongei chochote. Mlipowakaribia na kuwafikia, au kuona pengine mtu ambaye pengine umewahi kumjua au ambaye unahisi unamfahamu? Ah, kiukweli kiwasi, kiasili yangu siwezi kusema kwamba nimekutana na mtu ambaye namjua mm. kwa pale mm. sijakutana na mtu ambaye namjua hata mmoja. Na tangu ukutane na wale haujawahi kuja kukutana na mtu kaisi huyu nilikutana naye pale? Ah, sijawahi kukutana naye mm. Yaani yani kabisa. Unafikiri ni kitu gani kilikufanya uka ukawaona wale watu? Ah, mimi na imani kwamba ni Mwenyezi Mungu tu ametaka kutuonyesha kwamba tusipende kutembea majira ya usiku labda mm. maana nishai kuuliza kwa wazee baada ya kukutana ile tukio mm. kesho yake kutokana na wenzangu walikuwa na umuhimu kabidi niulize labda kwa watu bwana jana tulikutana na hivi na hivi na hivi na hivi kwa hiyo wazee wakatuambia bwana kutokana nyinyi njia hii ni mbaya msipende sana kutembea usiku mkitembea usiku mtakutana na matukio zaidi ya haya Hmm. na kabla ya hilo ndo tulikutana na hilo tukio ambayo nitakao kukusimulia mm. hilo tukio kubwa hilo mm. na wakati, na, wakati mnakutana na wale watu wote mliwaona au ulianza kuwaona wewe ndio baadaye akaja kuona huyo rafiki yako Musa? Yaani wale watu tulikuja ku, mimi nili, kwa sababu ndo dereva nilianza kuwaona mimi, kwa sababu lile eneo kuna kona, ukishakunja tu kona unakuta ndio sehemu ambayo imenyoka. Mm. Kwa hiyo nilipokuja tu kuona tutapiga stori tuenda taratibu. Mm. Ni yaani macho yangu kupiga ghafla kule mwasha taa, ndio mm. nikaona wale watu. Ile kuona mimi naona nataka nimwambie mwenzangu tu. Mm. Na mwenyewe akaniambia, "Oh, mbona kama wale watu?" Na mimi nikamwambia, "Jamani, wale watu vipi? Mbona wengi wanaenda kwenye mziki saa hizi? Bwana sisi ndio tunarudi ndo saa kumi. Wao wanaenda wapi? Hiyo saa kumi usiku." Mizigo waliokuwa wamebeba ilikuwa mizigo gani na ya aina gani? kiuhalisia bwana, niseme kama ni mafurushi mm. labda mfano mtu awe na roba la kilo mia lile mm. afu awe kaweka vitu afu kavishona shona, yani hujui kimndani kuna nini mm. afu limebebwa kichwani mm. Ulipokuja kuuliza wazee wale walikuwa wanaenda wapi? Ah, wazee wetu bwana, mimi nimeuliza nika yani, katika dadisi dadisi zangu za kupitia nikaambiwa kwamba wale wanaitwa misukule mm hao tuliokutana nao sisi mm. kwa historian ni mm. wanaitwa miskule kwamba muda huo ndio walikuwa wanatoka wapi mashambani wanarudi kupeleka, kupeleka mizigo ambayo wametoka kuvuna mm. kwa hiyo wenyewe huwa walikuwa kipindi kile kilikuwa kipindi cha mavuno kwa hiyo wenyewe walikuwa na wanatoka kuvuna si nakumbuka kitu ilikuwa kama mwezi wa kumi na mbili maana kule kuna misimu ya kakau na pilipili mm hii mwezi wa kumi na mbili kumi na mbili mwezi eh, mwezi wa kumi na mbili kumi na mbili kitu kama hicho, ndio nilikutana na tukio hili, maana ndio shughuli zilikuwa nyingi, harusi harusi hizi na pamoja na michezo michezo ilikuwa mingi. Kwa hiyo katika kuulizia kwangu kaambiwa wale miskulu wanatoka shambani. Siku moja nipo zangu Tanga hapo hapo nyumbani, nipo na huyu rafiki yangu, afu huyu rafiki yangu eh, wanampenda sana hmm. na mtu ambaye nakutana na matukio makubwa sana na huyo jamaa hmm yani siku hiyo ilikuwa ilikuwa ujana huo, hivi mambo ya ujana. Yule rafiki yangu ni fundi pikipiki mm. yeye yeah, anatengeneza pikipiki, mimi mambo yangu ni IT kompyuta mm. kwa hiyo kuna sehemu moja kunaitwa kiwanda mm. kuna chuo cha ushonaji shonaji nini, yani mambo mengi mengi mm. tofauti napo Bombani, ni kijiji kijiji kingine. Kwa hiyo tunaenda kutembea huko na kurudi. Kwa hiyo tulivyoenda kutembea tukapata marafiki mm. wa kike mm. wa chuoni mm. wakatuambia, bwana, sisi pia tunapenda kuja kutembea kwenu. Hao marafiki wenyewe wanakaa Mangumu, kuna sehemu, kuna kijiji kinaitwa Mangumu mm. Eh, kwa hiyo tutakuja siku mtuchukue tuje kwenu afu mturudishe. Mm. Sawa sawa. Hiyo ilikuwa Jumapili, kulikuwa na sherehe hapo nyumbani hapo kwa hiyo wakatupigia simu, bwana, leo mtufuate, kuna sherehe kwenu mm. mtufuate afu mtaturudisha. Sawa, tukaenda mimi na huyo rafiki yangu Musa. Huyo ni rafiki yangu, yani rafiki yangu navyokwambia, rafiki yangu mkubwa sana. Ikawaje sasa baada ya um, marafiki wa kike mliowapata? Yes, ndio alituambia bwana, Jumapili kulikuwa na sherehe pale maeneo ya nyumbani, kwa hiyo wakatuambia bwana, tunaomba leo mje kutuchukua mm. tuje kutembea huko kwenu kutoka hapo Mangubu na hapo kuja hapo Bumbani mm. ni mbali, maana vijiji vyote hivyo vinategemea hapo Bumbani ndo mjini yani mm. hapo ndo stendi mwisho magari mm. Eh, yaani vijiji vyote hivyo yaani vinategemea hapo mjini. Kwa hiyo walivyokuja tukaenda kuwafuata mimi na rafiki yangu Musa mm. Yaani na kumbukumbu yangu ilikuwa mida kama saa tisa jioni mm. kawafuata wakaja tukakaa nao mpaka saa sita mm ile yaani shughuli ikafanya ilivyofanyaje imeisha mm. ikawa pale mziki umefungwa watu wote kila mtu kaenda kwao kwa tumekaa na marafiki zetu tuna uhakika tuna pikipiki mm. tarudisha muda wote wale mm. e, hata iwe saa ngapi na hiyo ni Jumapili Jumatatu natakiwa wawe chuo mm. kwa hiyo inatulazimu tuwarudishe usiku lazima warudi kwao mm. ili asubuhi waweze kwenda wapi chuo mm. kweli ikafika mida kama ya saa nane usiku inatakiwa tuwarudishe wale wale watu. Sasa kwenye kuwarudisha sasa mbinde ikaanza mm. Maana mwenzangu huyo fundi huyo apendi kuendesha pikipiki, ni fundi na dereva mzuri, lakini apendi kuendesha pikipiki mm. Mimi ambaye sio fundi sinapenda kutokana naona raha eh, naona raha kwa mimi. Jamaa kaniambia wapeleke kama saa nane usiku mm. Nikamwambia nawapeleke, afu hiyo pikipiki sasa mm. haina breki mm hiyo pikipiki hiyo pikipiki ya fundi yenyewe ilikuwa inaitwa Mandolina mm. haina breki hiyo pikipiki kiti cha nyuma imekatika, kimebaki kiti cha kukalia tu wale yani abiria tu Ke, ile eh. siti yani. E, imebaki chuma siti ile chuma ile ya nyuma ile amna, afu fekoni mm. kwa ipo butu mm. na wale wako wawili na mimi watatu, dereva mm. nikawabeba vizuri tu nikampeleka mpaka kwao. Kufika kwao pale tena wale tena wakaanza kutupigisha story, wakanipigisha mimi story mm. wamesahau kwamba mimi narudi peke yangu, ni mbali hapo kutoka hapo na huko mm. tumekaa nimepiga piga story, sasa wakati wa kurudi sasa narudi peke yangu mm. kiza na la mwezi nawaka kama kawaida mm. namba mwezi kali mm. yani siku ya matukio mabaya yani inanitokeaga hivyo yani inakuwa hivyo sijui kwa nini mm. nimetoka pale vizuri ile eneo hiyo sehemu inaitwa Mangubu nikawa narudi sasa nyumbani taratibu kama kawaida. Kuna sehemu hiyo inaitwa kona hiyo inaitwaje, sijui kwenye inaitwaje ile kona, kumbukumbu kidogo zimesahau, ila ni kona kubwa sana. Alafu katika hiyo kona kuna mti mmoja wa mbuyu mrefu vibaya mno mm. Alafu huo mti pembeni yake kuna njia hmm. ya kwenda kutokea sehemu moja inaitwa Kinondo hmm. kwa hiyo ni shortcut ya njia panda. Hii kona kubwa hii njia ya Kinondo ni shortcut ya kwenda kutokea Bombani, lakini usiku hiyo njia mm. hauwezi kupita kwa jinsi ilivyo mm. inatisha na ina matukio mabovu. Hapo kuna mtu kashawahi kushikwa mkono hivi mm. na mtu ambaye amjui kukurudisha, yani wewe unatembea mbele unaenda, afu mtu akushike mkono hivi hapo, akurudisha wewe, mwa nishika eh, mm. niachie. Nikaona sasa hii njia hii sio mbaya kutokana na historia yake kuwa hivyo mm. kwa hiyo ngoja nipite njia hii kubwa nikakunja njia kubwa kwenye mti huo, nimepita tu kidogo ule mti, nikaona mwili wote yani kama vile mtu achukue ndoo ya maji akumwagie, afu usikie baridi, yani ile mwili mzigo. Naendesha pikipiki, mwili wote unasisimka. Mm. Niko peke yangu, yani eneo la tukio, labda ungesema kuna mtu mwingine pembeni mm. ingekuwa labda ushahidi upo, lakini niko peke yangu. Naenda nikisha nishamaliza ile kona, sasa nataka nikunje iko nyingine hapa pembeni yangu kwanza ukanipiga ule mwanga ule wabumbuazi umepita ile mwanga yani kama vile mtu akumulike na kioo mm. yani umenipita mbele wewe wap taa ya pikipiki mm. pikipiki natembea sasa kutokana na mbele mwezi nazidi naona mbele Mungu, yani Mungu akaniambia hivi geuka nyuma yako mm. umeona eh? nikageuka kuna nini huko nyuma mm. yani kugeuka nyuma nilikuta mtu mrefu huyo mtu amevaa nguo nyeupe, yani kuanzia chini mpaka juu mm. Yani huko juu sijamaliza, yani ile kitendo cha kuangalia, yani nimeangalia kama mstimu hivi ninavyoangalia mm. Yani mwisho tu pale nivirudisha chini mm. Mwili wote ukaloa jasho, yani mwili mzima unatoka jasho yani mm natetemeka, ah. ninaendesha pikipiki nakimbia, ni nilikimbia, pikipiki haina breki mm. taa iwaki, lakini nilikimbia, niliriski maisha yangu kimbia kwa sababu ni msituni mm. nilikimbia mpaka sehemu moja inaitwa Masimba mm. kufika Masimba nikamkuta bodaboda huyu mmoja mm. ndo kaamka kapaki bodaboda yake kwa hiyo mi nikapaki pale pikipiki pale, nikawa nimesimama, nimekaa chini kwanza, natetemeka. Ah, jamaa kaja ananiuliza vipi, Mm. Sijafika nyumbani hapo mm. langu ambalo ninaloenda nimefika kijiji kingine tu mm. Kabla ya kufika nyumbani, jamaa anauliza vipi, mbona tetemeka? Eh, nikamwambia ndugu yangu, nikuta hapo siwezi kukusimulia hata yeye, kwa sababu pia ni usiku, nikusimulia wewe inaweza kakuta mengine hapo hapo, inaweza kakuta kitu ambacho au wewe mwenyewe unaweza ukashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo niache nitulie kwanza, kesho najua tutaonana, nitakusimulia mm nimekaa pale pikipiki nimeizima, pikipiki inakuja kuwasha mara pili, huwezi kuamini mm. taa imewaka. Kwa maana hiyo taa ile ilizimwa kimazingira, ndio hivyo yani. Nakuja kuwasha pikipiki mara ya pili, taa imewaka kabisa, yani taa imewaka vizuri na mm. nimekuja pale mpaka nika jamaa kaniambia mbona taa usisema iwake, si imewaka. Mm. Nikamwambia nilivyokuja hapa taa inawaka. Mm. Yaani naendesha pikipiki sasa natoka pale naenda nyumbani, siamini kabisa kwamba mimi nimetoka salama, lakini kuanzia hapo, yani kesho yake mm. sikutoka ndani. Ili jua ile saa saba mchana ile unajua kali kajua mm. sijua kali mm. mimi navaa koti la kwanza ndani, navaa koti la pili, navaa koti la tatu kofia natetemeka, baridi eh, naenda hospitali napima malaria haionekani, amna nini amna nini, natetemeka mpaka nilivyochukuliwa nikapelekwa kwa bibi mm. bibi yeye ndo akanisaidia akanipa dawa pale, akawa akaniambia wewe umekutana na kitu vibaya kama mwili wako ungekuwa mchafu labda kama siku labda ninge wenyewe nakwambia labda ningekuwa nimekutana na mwanamke mm. eh, nimelala naye mm. ah, hiyo siku ile singepo nisingepona. hiyo tukio langu siwezi kulisahau katika maisha yangu mm. tukio kubwa sana, nikilifikiria kwa mtu nikikusimulia hivi unaweza kusema ujamaa huu stori zake za uongo, lakini ninachokwambia mm. reality kama mtu anaweza kusafiri yani kutoka leo hii hapa mm. atoke hapa aende Tanga Muweza, akishuka Muweza aulize magari ya kwenda Bombani mm. shingapi, nauli ni elfu moja tu mm. mpaka Bombani, afu amtafute mtu anaitwa Musa mwana mtoto, hamuulize kuhusu hii mikasa ambayo mimi nimesimulia hapa mm. atamwambia wale, wale rafiki zako wale Musa mwenyewe pamoja na wale mabinti wawili katika tukio la kwanza ambalo umelielezea, wale waliponaje wale? Ah, kupona kwetu kule kijijini, unajua ni kijijini siku zote mm. Watu wengi asilimia nyingi kijijini hawatumii sana madawa ya hospitali mm. Kama unavyojua imani zetu bado ziko pale pale mm. Imani zetu ni kwa wataalamu waganga wa kienyeji mm. Eh, na huwezi kupona kwa tukio kama hilo ukaenda hospitali. Sasa kwa mm. mfano kama mimi nimekupa tu mfano kwamba nimeenda hiyo safari nilivyorudi mwenyewe mm. saa saba ya mchana mimi nasikia baridi mm. navaa koti naenda hospitali nipime labda nina malaria hakuna lakini ikifika saa mbili usiku mm. mi ni mpya kabisa kwa maana hiyo hali ilikuwa nakutesa mchana yaani ikifika hiyo mchana yaani kuanzia ile mida saa nne mm. mpaka ifike saa mbili usiku mm mimi hali yangu kwanza, unaweza kunikuta nipo ndani muda wote kote, afu nimejifunika shuka. Kupitia matukio hayo, wewe ulijifunza au uligundua kitu gani kwanza? Ah, mimi nimejifunza vitu vingi kutokana na mambo ambayo yamenitokea tokea. Kwanza imenifunza utembeaji wa usiku, safari ya mbali sio nzuri, kwamba kwenye mapori Labda tokee tu emergency, labda ni sehemu ambayo kuhitaji labda msaada kumpeleka mtu hospitali, lakini kwa matembezi tu, safari ya usiku sio nzuri mm. kiujumla. Sawa, wale wanawake ambao walikuwa marafiki zenu ambao mlienda nao kule mpaka mnapata hayo majanga mm. bado ni marafiki zenu mpaka sasa hivi? Ah, ni marafiki zangu na naongea nao kawaida tu, ila mmoja sasa hivi fanye wote wawili wameolewa mm. Eh. Lakini by that time huyo alikuwa girlfriend wa mwenzie wa mwenzie na wewe mwingine alikuwa girlfriend Na nishakutana nao na mwenyewe nikikutana naye mm. kuna huyo huyo girlfriend wangu alikuwaga mm. nikikutana naye mm. hii story mm. Ah, hata hapa tuseme labda nimpigie simu labda nikiesi na salio nimpigie simu hapa mm afu nimweke na nimwambie bwana, vipi, unakumbuka huko? Namba zake ninazo, ila sipendagi kuwasiliana naye kwa sababu ashakuwa ni mtu mke wa mtu. Hmm. Nikimuuliza bwana, vipi, unakumbuka bwana, tulikutana na kina nani kule Mashewa? Mm. Yeye mwenyewe atakwambia ah, siku sisahau ile. Mpigie tusikie. Sina salio la kumpigia. Tumpigie kwenye simu yangu tuhakikishe simu kwanza. Hebu lete simu kwanza, tuangalie simu yangu ina salio. Mimi hapa ni yani nakufanyia vitu ambavyo vinaleta vina, vina, ushahidi kabisa. inabidi tutumie muda mchache. Sawa, tunamaliza. Sababu ah, yani huyu ambaye ninaongea naye ninahofia afa, eh, si unajua wake za watu eh. ठीक है यहाँ पे Halo. Ah. Eh, vipi Mariamu? Mzima wewe? Dula hapa naongea. Shwari bwana, unasemaje kuko kwenu? Waanza <laughs> kucheka tena? Eh, ah, sasa eh. Vipi ndugu yangu, hivi unakumbuka yale ya mashewa yale? Eh. eh. Alo. <coughs> Akakata simu. Hii na imani mwenyewe kakumbuka, msikia kwanza amekwambia ah, Hatari, yani haya matatizo. <laughs> Mbona nikatia simu? Jakata. Haya, niambie vipi, unaonaje yale bwana ya godown tulipokuwa tunarudi tuko kwa shakaza? Kwa nini ndugu yangu? Sina kuuliza vitu ambavyo vimetokea kweli. Wajifanya umesahau eh? eh Labda ningekushusha pale. Eh? Labda ningekushusha pale ndio ungekuwa umelizika. Pale kwa wale watu. Wale eh. vijana. Eh. Wala mwenyewe ulikuwa unaogopa. Ah, ah, yaani, eh, ulikuwa umeonaje labda wale watu walipotokea ni ghafla afu kashangaa watu hapa mbele? Hmm. <laughs> Ah, ulisukizia eh, tu watu barabarani. Halo, hatari. Kwa hiyo mwenyewe ukaisi leo kifo eh? Kwa mwenyewe ulihisi leo kifo eh, eh, eh? Bwana poa, bwana Mariamu, mimi nilikuwa nakucheki tu, usije ukamkera baba hapo. Ah, tayari shakwa mada poa, baadaye <coughs> sasa eh? nimekusikia na watazamaji wetu pia naamini wamesikia na wamekubali na wamekubali kwamba ni kweli kumbe iliwatokea. Eh, hatubahatisha tuitaki kuongea stori za uongo, tunaongea kitu ambacho kipo huyo mwenyewe unampigia na imani mwenyewe, umemsikia ye mwenyewe tu kashtukizia watu wako barabarani mm. Yani kitu cha ghafla ni watu, watu wengi wale vipi? Sasa tukawa najiuliza hawa wanaenda kwenye kigodoro mm. au wanaenda wapi? Sawa, kwa wanaoitazama Tiki TV muda huu, waliosikiliza mkasa wako kwa makini kabisa, ungependa wajifunze kitu gani na kitu gani wasipuuze? E bwana, mi nataka niwaambie tu kitu kimoja tu watu ambao wananisikiliza kwa muda huu. Kweli miujiza ipo, maajabu yapo duniani, afu tusipuuze vitu vya ajabu ajabu, ukasema ah, hamna maajabu. Ujue wewe hujakutana na maajabu na mm, maajabu. Hii usiku unapotembea kuwa makini, muda wote unaotembea kuwa makini mm. Kwa hiyo usitegemee labda ukasema ah, mimi nitaishi sitokutana na kitu cha ajabu usiku inaweza katokea ukakutana kitu cha ajabu mpaka mwenyewe ukasema ah, jamani, nimepona hapa. Wewe mwenyewe utashangaa, utoamini kwamba Mungu amekuponesha vipi. Kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka na safari zetu tunapoenda tunarudi tunaishi vizuri, unatembea kama una gari, unaenda hujapata ajali, unarudi. Mshukuru sana Mwenyezi Mungu, afu muombe Mwenyezi Mungu, imani yako itakuponya. Mimi nilikuwa na imani kwa sababu nilikuta nilipokutana nao sikuweka ule uoga kusema labda niweke uoga alipokuwa tulipiga bumbuazi. Kwa hiyo nikawa na imani, nikawasema haki ya Mungu, Mungu atatusaidia eneo hili tutatoka. Na kweli wenzangu wote wamepata matatizo, lakini mimi simuona mm. nipo huyu mwenyewe anampigia simu hapa, anakwambiaje? Ah, hatari. Mimi mwenyewe nimwambia ningekushusha pale ingekuwaje? na ni miaka mingi, lakini mpaka leo anakumbuka na anaelewa kabisa kwamba mm, matukio ya ajabu yapo. Swali la kizushi, alikuwa girlfriend, kwa nini mkuja kuoana? Mlikuwa mmechezea? Hakuna, katika maisha hakuna kuchezeana mm. Kila mtu anapanga jisikuli maisha yake mm. jinsi anavyokwepa. Mimi pia nishakuwa baba na pia nishakuwa mama, japokuwa tuna utani, au sio? mm. mambo yetu hayo ya zamani tunayaacha, yamepita zamani maongezi hapo, tunaongea tutapiga stori, lakini mambo tena ya kuwa girlfriend na boyfriend hiyo ishapitwa. Kwa hiyo sasa nikasema hakuna kuchezeana katika mapenzi. Inawezekana kwamba Mwenyezi Mungu hajakupangia wewe huyu uishi naye, mimi nakuja kuishi na mtu mwingine, nimezaa na watu wengine. Katika hayo matukio mengine mawili ma, katika hayo matukio katika matukio ambayo umetusimulia, lingine kubwa ambalo hauwezi kulisahau, tukio la tatu ni tukio gani? tukio la tatu ambao siwezi kusahau na mdogo wangu mmoja hivi alikuwa Shabani mm. au wengi wanamwita Kabo, DJ Kabo mm. Eh, sasa huyo mdogo wangu ambaye nilikuwa nakaa naye na, katika nyumba moja ambayo tulikuwa tunalala wote familia, mimi Shabani, mama Shabani na mimi na mdogo mjomba wangu wajomba zangu wawili na sisi wenyewe watatu, jumla tukuwa watano mm kwa tunaishi nyumba moja familia. Hapo nyumbani kwetu kuna mwembe mm. kubwa tu, mwembe unaangusha embe nini. Kipindi hicho kilikuwa ni kipindi cha maembe mm. Mm. Sasa katika kutembea tembea kwetu, tumetembea tukarudi nyumbani mida kama saa tatu tatu saa nne hivi mm. tumekaa nyumbani, tumekula vizuri, tumeshiba. Nikaambia mama akatuandalia mazingira yote tukaingia zetu kulala, kila mtu kaingia kulala mm. nyumbani mm. kwake chumbani mm. nyumba ni moja, lakini kila mtu ki, sisi wawili tunakaa chumba kimoja, wale wawili wajomba wanakaa chumba kimoja, mama anakaa chumba hicho kimoja eh. Sasa mimi nipo na mdogo wangu wa Shabani, tumelala usiku, tumefunga mlango vizuri tu mm. tumelala tumelala lakini cha ajabu sasa, saa kumi na moja mama yetu huwa anapenda kuamka mm. alfajiri ile. Cha ajabu siku hiyo tunashangaa mama anagonga mm. kwenye chumba chetu mm. afu tunakuja kushtuka sisi tuko nje barazani mm. afu milango imefungwa vile vile mm? yani vile vile, yani mlango wa chumbani umefungwa, wasembeni umefungwa, hamna hata huu mmoja unafunguliwa. Nyinyi mpo nje, sisi tuko nje na mlilala ndani na tumelala ndani hey. Eh. kabisa ni mm. na mdogo wangu Shabani alipo Kabo mm. tukamwita mama pale, mama akatufungulia mlango, haya vipi, mbona mpo nje? Kama mama, si wenyewe tunashangaa kwamba ghafla tu tunajikuta tupo nje, afu sisi tumelala ndani. Wewe mama, si umeona eh, hey. haya imekuwaje sasa? Sisi tumelala nje Kutokana na kipindi kile mama yangu alikuwa anapenda sana dini ya Ukristo, akawaita watu wa watu wa dini ya mm. eh, mapasta yenye wanaita mm. wakaja pale wakaombaomba pale wakatuombea nini na mambo ndo yakaisha kidizaini hiyo, lakini haya matukio siwezi kuyasahau. Mimi na swali mm. Nyie mmelala ndani, mmefunga mlango vizuri kabisa, mnashtuka mnajikuta nje mliingia ndani mkakuta mlango ulikuwa umefunguliwa mkatolewa nje, au mlango ulikuwa umefungwa vile vile kwa ndani kama mlivyofunga? Yaani kwa mfano labda nikwambie hivi mm. wewe uko na familia yako mm. umeingia ndani kwako umefunga mlango kabisa mm. Kwanza kabla hujafunga mlango wako mm. wewe ndo umefunga mlango ule mkubwa ule katakatakatakata mm. wa sebleni wa kutoka nje mm. ukaingia chumbani kwako ukafunga mlango wako kwa ndani mm. afu asubuhi ukajikuta uko nje, milango imefungwa vile vile kama ambavyo ilivyokuwepo. Hamna mtu alofungua mlango, hamna mtu alofanya chochote. Mm. Sasa mm. mkarudije ndani kwanza? pale, kwa sababu bibi mkubwa ndo alikuja kutugongea, mama alikuja kutugongea pale mlangoni kwetu mm. Kwa hiyo tulivyomwita pale sisi tulikuwa nje Yeye yeah, akawafungulia ule mlango mkubwa, ule mlango mkubwa mm. Ndio akawa anatuoji, tukamwambia sasa tuende kutugonga mlango wetu, mlango umefungwa vile vile mm. Ikabidi kwa sababu ile nyumba ilikuwa ina simbodi mm. Tukapanda kule juu simbodi, tukashuka ndani, tukafungua mlango ndani. Baadaye mkaja kugundua mlitokaje, yani mlitolewaje ndani mkatolewa nje? Ah, kiuhalisia nakwambia tu imani za kishirikina zipo mm. ila kutokana na mama yangu mimi alikuwa apendi sana mambo ya ushirikina, apendi sana mambo ya dini mm. maana kuna kipindi inaonekana ulokole ulimwingia sana mm. eh, kwa hiyo hakutaka tuende wapi wala wapi mm. yeye aliita tu wachungaji pale wakaombaomba pale mm. eh, mambo yakaisha na haikuleta madhara yoyote, hakuna shida yoyote ambayo ilikuja kujitokeza. Haijatuletea shida yoyote, japokuwa tulivyoamka ile asubuhi, maumivu yake wewe mwenyewe unajua, mtu ambaye ukilala kwenye sakafu chini mm. hamna kitanda. Ah, mkutolewa na godoro, mlitolewa tu hivyo tu ah, wenyewe? Yani tumetolewa sisi kama sisi tulivyo, tumewekwa kwenye sakafu bila shuka, bila chochote, hakuna shuka, hakuna nini, na tupo tumbo wazi. So kwamba mimi nimelala na boxer mm. mwenzangu alikuwa na pensi yake Fiesta mm. vile zinaingia ingia, kwa hiyo ndo alivaa vile kalala. Poleni sana. Ilikuwa mwaka ina maana ile ilikuwa tukio lile ilikuwa 2016 mm. maana lile ilikuwa tukio la kwanza kabla yeah, yeah. Lakini baada ya hapo hakuna matukio mengine yaliendelea ya staili ile pale. Hajanitokea tena hivyo. Baada ya tukio kitu gani ambacho huwa unajihami sana unapokuwa maeneo ya kijijini kwenu? Kwanza kitu kikubwa sana mimi napenda nikiwa kijijini mm. hata kama natembea usiku mm. siwezi kwanza kutembea peke yangu, hilo la kwanza mm. Yaani kulazi nimchukue mtu anipeleke safari yangu, na ninapotembea najiami, naenda safari maalum mm. naenda sehemu fulani kwa ajili ya kitu fulani, so nitoke tu, amna sijui safari ya umuhimu, nitoke tu niende safari, hamna mm. siwezi kwenda. Hiyo swala la kwanza. Cha pili pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hivi anapenda napoenda safari zangu za usiku niendeshe mwenyewe chuma. Kama naendesha ni pikipiki au gari, niendeshe mwenyewe. Sitaki kuendeshwa na mtu bana, najua kabisa akili za mtu zipo, sababu huwezi kushabiliana akili zangu na zako. Wewe unaweza ukaniambia nisimame, kama alivyokuwa ananiambia yule mwenzangu nisimame. Je, ningesimama pale, nini kingetokea? Eh, ingekuwaje? mm lakini Mwenyezi Mungu amenipa upeo kunifanya ghafla tu ya akili yangu na kusema kutofanyaje, kusimama niendelee na safari yangu. Kwa umakini unahitajika na dua sala zinahitajika unapotembea safari yako. Muombe sana Mwenyezi Mungu akufikishe salama na akurudishe salama. Ni hayo tu. Mm. Nikushukuru sana kwa kushare nasi mkasa wako. Ah, haina shida ndugu yangu. Kwa watazamaji wetu wakumbushe jina lako. Naitwa Abdalla, ukipenda unaweza ukaniita DJ Majani